Hvor har Mette Frederiksen fundet næsten 400 milliarder kroner til hjælpepakker? Og skal vi betale mere i skat? Hej, mit navn er Martin, og velkommen til Sindssygt Spændende. I løbet af de sidste par måneder har Mette Frederiksen kommet med fem store hjælpepakker, der giver alt fra lønkompensation til privatansatte, statsgaranteret banklån til virksomheder, midlertidige udskydelser af betalingsfrister såsom moms, arbejdsmarkedsbidrag, A- og B-skat og kompensation til selvstændige. Staten regner med at bruge op imod 400 milliarder kroner på de her hjælpepakker. Men hvor kommer pengene fra? I alt er der kommet 46.000 flere ledige siden 11. marts. Det medfører, at vi i Danmark er en op på næsten 180.000 ledige. Og det er faktisk 20.000 flere end under finanskrisen. Hvis ikke Mette Frederiksen og resten af Folketinget kom med de her hjælpepakker, ville Firmaer går konkurs, og endnu flere vil blive ledige. Derfor er de her hjælpepakker vigtige for at sikre, at der også er arbejdspladser på den anden side af coronakrisen. Okay, så hvor kommer pengene fra? Der findes overordnet set to typer af udgifter for staten. Løbende udgifter og indgangsudgifter. Og det samme gælder for indtægter. Løbende udgifter er udgifter, som betales år efter år. Politikerne vedtager ved en finanslov, hvad der skal bruges penge på år efter år, det kan være, at sygeplejersker skal have mere i løn, og de her penge til lønnen skal altså være i budgettet år efter år, indtil at der bliver lavet en ny finanslov, som ændrer på, hvor mange penge sygeplejerskerne skal have. For at betale de her løbende udgifter, bruger staten løbende indtægter, som staten kan regne med at få år efter år, for eksempel skat. Indgangsudgifter kan være for eksempel byggelsen af en ny bro eller hjælpepakker i milliardstørrelsen til økonomiske kriser, som vi ser det nu. Så kan ekstra skat ikke dække de her hjælpepakker. I første omgang, nej. Meningen med de her hjælpepakker er jo, at folk, der bliver ramt af coronakrisen, skal have en hjælpende hånd økonomisk, og så vil det ikke give mening at tage penge fra dem øh, i form af skat. På længere sigt kan det godt være, at vi kommer til at betale en lille smule mere skat. Pengene er jo ikke øh, gratis, men hvor kommer pengene fra i første omgang? Indgangsudgifter dækkes som oftest af indgangsindtægter. Indgangsindtægter kan fx være salget af dong eller salg af olie. Vi står til at bruge op imod 400 milliarder kroner på coronakrisen, hvis ikke mere. Men hvor meget tjente vi egentlig på salget af dong? Det kunne være meget sjovt lige at finde ud af det for at sammenligne størrelserne af de her pengebeløber. I 2013 solgte den danske stat 19% af dong til Goldman Sachs for 8 milliarder kroner. 8 milliarder kroner? Det er jo ingenting i forhold til de her 400 milliarder kroner, som vi regner med at bruge på coronakrisen. Og bare lige for en god ordens skyld. Der var en masse drama tilbage i 2013 med salget af Dong, om det var en god idé. Men siden at Goldman Sachs er blevet en del af ejerkredsen af Dong, så er den danske formue i Dong steget med 55 milliarder kroner, så den nu er værd 80 milliarder kroner. Så måske var det rimelig godt at have Goldman Sachs med på Dong-holdet. Okay, tilbage til indgangsindtægterne. Så den danske stat har i hvert fald slet ikke nok indgangsindtægter til at kunne betale coronakrisen. Så hvor kommer pengene så fra? Kan den danske stat ikke bare printe nogle penge og så give dem ud? Det er vel den danske stat, der ejer kronen, så vi kan vel bare sætte nogle flere penge i verden? For det første er det ikke den danske stat, der kontrollerer, hvor mange penge der er i omløb. Det er nemlig en dårlig idé, hvis staten både kan printe penge og bruge penge. Så derfor har vi en uafhængig instans, nemlig Nationalbanken, som kontrollerer, hvor mange penge der er i omløb så kan Nationalbanken ikke bare printe nogle flere penge. Nej, hvis der lige pludselig er flere penge i omløb, så får folk også flere penge på hænderne. Og så kan Netto tillade sig at tage flere penge for en liter mælk, og du kan kræve at få flere penge betalt for samme mængde arbejde. Og det hedder inflation. Ved inflation får folk flere penge, men pengene bliver mindre værd. Og så er man jo tilbage til samme problem. Hvis der bliver printet en hel masse ekstra kroner, er det også et problem for vores valutakurs. Hvis en amerikansk investor kommer til Danmark og vil bruge 1 million dollars på at købe danske kroner, og der lige pludselig er langt flere danske kroner i omløb, så vil hun også forlange at få flere danske kroner for samme mængde penge end før, og derfor falder valutakursen. Det kan oven i købet også skabe det problem, at udenlandske investorer er bange for at investere i danske kroner, fordi de er bange for, at den danske nationalbank vil printe endnu flere sædler, og derfor gøre øh, den danske krone endnu mere øh, usikker og endnu mindre værd. Faktisk kan et fald i valutakursen være godt for en økonomi. Det lyder måske lidt mærkeligt, men hvis den danske valuta falder, så vil det blive billigere for udlandet at handle i Danmark. Hvis nu vi sælger en vindmølle for 10 millioner kroner, og valutakursen falder til halvdelen, jamen så vil der være halv pris for udlandske investorer eller udlandske købere, i at købe en vindmølle på det danske marked. Og faktisk er det sådan, at Kina har i mange år manipuleret med deres valutakurs. De har sat den øh, lavt, sådan så at det har været billigere for udlandet at købe ting fra Kina. Så det kan være meget smart. Nå, øh, tilbage til Nationalbanken. Udover at Nationalbanken kan kontrollere, hvor mange penge der er i omløb, så virker det også som en bank for staten. Altså hvis staten har lidt ekstra penge på lommen, kan staten indsætte det i Nationalbanken, og hvis staten har brug for at låne lidt penge, så kan den altså gøre det af Nationalbanken. Her under coronakrisen har staten i den grad brug for at låne penge i Nationalbanken. Men hvis det er en dårlig idé, at Nationalbanken bare printer en hel masse nye kroner ud, hvor får Nationalbanken så pengene fra? En del af pengene kommer fra lån. Nationalbanken låner simpelthen penge af investorer, såsom pensionskasser, private og udlandet og det gør den ved at udstede såkaldte statsobligationer. Når du køber en statsobligation, får du egentlig bare et stykke papir, hvor der står, at Nationalbanken skylder penge, og du får betalt en årlig rente. Renten er bestemt af, hvor meget investorer tror på, at Nationalbanken vil betale dig tilbage. Kan I huske, da Grækenlands stat gik konkurs. Dengang kunne man investere i en græsk statsobligation for en tårnhøj rente, fordi risikoen for, at den græske stat ikke kunne betale tilbage, var kæmpestor. Men hvordan bliver risikoen for, at et land ikke kan betale tilbage, vurderet? Der findes tre store internationale kreditscore-byråer, som vurderer landes og virksomheders økonomi. De her byråer har givet Danmark en AAA-score, som betyder, at sandsynligheden for, at den danske Nationalbank kan betale tilbage på sine lån, er kæmpestor. Danmark har altså en rigtig stærk økonomi. Det gør, at Nationalbanken kan låne penge til staten, når den har brug for det. Men Danmark har ikke altid haft en nationalbank, der kunne håndtere en krise som den, vi ser nu. Under finanskrisen gik det faktisk galt. Vi opdagede, at hov, vi har egentlig ikke penge nok stående i Nationalbanken til at kunne håndtere en krise. Det gjorde, at vi siden 2009 valgte at betale af på vores statsgæld, i stedet for at bruge de ekstra penge på f.eks. velfærd. Og det gør, at vi i dag er godt rustet til en krise som coronakrisen. Derudover er det også vigtigt at sige, at vi står ikke alene i det her. Vi er en del af EU. EU har en meget sammenbundet økonomi, og derfor bliver vi også nødt til at hjælpe hinanden. På den front har EU en fond, der hedder Emergency Pandemic Purchase Program, og den sidder klar med 750 milliarder kroner til at opkøbe statsobligationer i lande, som har brug for det. Især Italien har haft brug for det. Italien blev ramt rigtig hårdt af coronakrisen, og det har også kunne mærkes på dens økonomi. Derfor begyndte den italienske nationalbank at sælge statsobligationer for at dække udgifterne til hjælpepakker. Efter et stykke tid, hvor Italien havde solgt flere og flere statsobligationer, begyndte investorer at miste interessen for at købe flere italienske statsobligationer, fordi de var bange for, hvad der kunne ske med Italiens økonomi. Og derfor gik renten op. Derfor måtte den italienske nationalbank love højere og højere renter for at sælge de samme statsobligationer. Heldigvis kom Pandemic Emergency Purchase Program dem til undsætning og købte en hel masse statsobligationer for at holde renten nede. Ja, så hvor får Mette Frederiksen 400 milliarder kroner til hjælpepakker fra? Jo, Staten med Mette Frederiksen i spidsen optager lån i Nationalbanken. Nationalbanken har en god økonomi, fordi Danmark har været på forkant og betalt af på gælden i mange år. Resten af pengene låner Nationalbanken af pensionskasser og private investorer igennem statsobligationer. Og derudover kan EU hjælpe med at købe statsobligationer om nødvendigt. Og den danske økonomi er faktisk så stærk, at flere eksperter endda foreslår, at vi skal lave hjælpepakkerne endnu større for at sætte gang i økonomien. Huh, det var en ordentlig video, Øh, jeg håber, du synes, det er spændende, og jeg er rigtig glad for alle de nye subscribers, der er kommet til min kanal her på det sidste. Det er rigtig fedt at se. Og hvis I har en idé til, hvad jeg kunne lave af videoer her under coronatiden, så må I meget gerne skrive det ned, og det hjælper rigtig meget. Ellers så kan du subscribe til kanalen, men hjælpepakker, statsobligationer og kreditvurderinger er i hvert fald sindssygt spændende. Husk at subscribe. Yes. Vi ses på et eller andet. Nej.